Hola, amigos ¿Cómo estás? Por favor, Acá la vuelta acá un par de cuadras para el mismo cuarto que encontraron una chica también. Era o no, y ¿A dormir? el frío? No, no, no. Ah, porque había una que dice, que había que tenía frío, y después la la máquina de... Pensaba que la costumbre la de colgarme. Ah, ah la <coughs> Está bien, porque lo puse para que pensara <laughs> Me has torcido porque qué sé yo, no, no. No, ¿eh? no, Mira mi cachuchera. Está bien, un experto vas a ver, Pero ya desde una te digo de... de... No le quedo. Ahí está. No se sabe nada, pero sigue acá. Pero a ver. Eh, hay tantas cosas que no se declaran. hoy, sí. No sé, mañana te un balazo a vos, te entierro y quién se entera si no te reclama. ¿Sabes que como contaba Gustavo, que yo menos no Bueno, pero ¿quién te reclama? O sea, ¿quién te, quién te, reclama? O sea, si no te tu mamá, no no nadie. ¿Quién te no sé, ni aunque le voy encima a apareció nadie reclamando nada. O sea, vino unos amigos a buscar un, una, una bolsa que tenía el chabón. Cuando murió a esto fue lo único. ¿no? Nadie, después de que le pasó por su vida, Pero cuando murió, perfecto, no me la Vamos a abrir la puerta secreta. A ver, por ahí decir que el chabón murió. Pero pues, sí, no, no, no, no. No, no, o sea. Yo no sé si tiene esto relación con el dueño anterior, porque el hoy anterior siempre que estaba enfermo todo y apareció muerto, pues se lo llevaba. Y yo no sé si tiene esto que apareció. Salto óptico. No sé si es anterior. Porque si anterior y el dueño vino y yo venía acá como si nada. A lo que me extraña de pensar es que todo se recuerdo con y que se veía siempre, se veía siempre. ¿Qué me pasó algo con esa Le dije yo, levantá esta torre así, le señalé todo esto. No, no, Una el precio era nuevo, era del mismo, el mismo bueno, Pero yo creo que le dije, fíjate que hay diferencia entre baldosas y baldosas. Le Créeme si querés o no le dije Gustavo, pero ahí había. Es más, el otro día cuando fue la uno de California estábamos charlando. Levanta eso porque ahí hay A ver, por ahí junto con los huesos se encontramos, María. Está ahí, niño Estaba durmiendo. Ahí me despierta, ¿no? pedo porque al final de la noche vino mi sobrino, todo, dejé todo ahí en la cocina y no limpié. Porque ya la a las 7 de la mañana. Sí, sí no. como yo escuché que anteriormente había dicho, eh, no, no, no, Dije, bueno, uh, madre mía, así de todo. No, al rato Dice, tira así me mira. Sí, digo, qué duro. Es que nada, por favor, no le digas nada y si, se te vio y dijiste algo, decía, ay no, me pareció tres comida, decir, no sé, porque después va y sí, la mente, porque dije no, no. Además estaban jugando, porque él las piedras así y creía que eran piedras todos, que no se estaba re. Sí, rueda, rueda. No, pero mire, o sea, su fantasía, no vio y qué. Hola amigos de YouTube, acá terminó la parte 1. Saludos y ah, chao. Eh,